自从复咗課之后咧，卡洛斯都冇再戴豬嘴啦。主要原因咧，因為豬嘴可能真係太大狗啦。同埋另一個問題咧，就係豬嘴咧係有出氣閥嘅。電視上你都聽到有啲醫生話咧唔好戴出氣閥啦，因為係一個自私型嘅口罩。咁於是咧，卡洛斯就斷咗戴呢一款。喂，卡洛，卡洛，戴咗咁多日咧，就俾人問足咁多日。喂，卡洛斯，你呢個係咩口罩嚟㗎？點解咁得意嘅咁樣？ 仲會着燈添嘅。咁本身因為呢個咧又唔係我自己做出嚟嘅，更加唔係咩偉大嘅發明，所以本身我都冇諗住拍片去講解呢個極其量咧，只能話係一個誒廢物利用嘅一個改造嘅產品。咁但係既然咁多人都問到啦，咁我試下今日拍條片嚟講解下啦，最少咧俾大家知道下，卡羅師點樣將啲冇用嘅嘢變翻做有用。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 海一站九龍塘。平台紙牌區段。唔該。 请进。翻到 office 咧，唞顺条气，其实咧个风扇就唔使开咁大嘅。嗱，呢个咧系最慢速嘅。第二速最快。咁喺街咧，我就开到咁快。翻到嚟唞顺条气咧，熄咗佢都得啦，系咪？甚至我 office 冇人，我除口罩得啦，系咪？接翻起佢可以好好保存。 好啦，跟住就同大家讲下呢个故事咯吓。正如之前所讲啦，就嚟开课啦，戴住个猪嘴讲书咧死梗嘅。我试过戴住部口罩讲嘢啦，就发现好焗，又冇猪嘴咁舒服。于是我就上网揾下，有冇一啲有风扇嘅口罩咯。咁卒之咧就俾我咧揾到呢一款啊，小米嘅布尼口罩啊。咁咧，卡洛斯咧向来咧都对小米嘅产品咧都几喜欢嘅，因为。 覺得佢嘅家庭產品咧都幾有創意啦，同埋幾識為我哋嘅生活着想嘅。好似依款 p u r e 口罩咧，佢就跟埋一把風扇仔嚟。咁裏面咧就有一個 filter 啦，有一個布口罩啦。個布口罩上高咧有兩個咕窿嘅。咁裏面咧仲有啲小工具，就俾你拆開把風扇嘅。OK，好似依個咁咧。 拆开咗个风扇嘅盖咧，就可以换里边嗰啲所谓新风片啊。咁所谓新风片咧，其实即系口罩嘅熔喷布啦。咁跟住咧，仲有个小配件俾你外嚟勾住口罩条带，就唔使箍住个耳仔咁痛嘅。咁你可以睇到，其实整个设计就好完美嘅。咁所以咧，卡洛斯买咗翻嚟咧，就嗱嗱声买埋佢个滤片套装啦。咁里边咧就有十块嘅 KN 九啊五滤片。 再加埋二十块我哋过滤风扇嘅新风滤片，咁应该就可以用一段好长嘅时间嘅啦。咁于是咧，我就将佢组装起嚟就试用下啦。大家可以见到个组装嘅方法都唔系好困难嘅啫。咁两块配件咧同时夹住个滤芯同埋个布口罩。正当我打算将个风扇安装上去咧，我就发现个滤芯咧就突咗出个布口罩之外，唔单止下面啦。 上下都系咁，而且仲有啊个內心咧个中线咧，同个布口罩個中线系不对嘅，歪埋咗去右手边。个布口罩嘅左边咧，虽然有一个位置咧俾你摄住个內心，但系由于个內心歪埋咗一边，根本就摄唔住。咁我试过戴过咁出街嘅，就加埋呢个诶背脊嘅勾咯，咁样戴起佢出街，发现点咧？歪咗一边。 而且唔止噶，你睇啦，喺下低咧系漏白出嚟噶。 <laughs> 點解會係咁咧？原因係佢嗰個白色嘅滤片咧，應該同呢個口罩外部咧係兩個部門設計嘅。我覺得根管兩個嘅 size 係唔同，白色个咧比外边應該仲要大少少，所以會漏咗出嚟。如果窿嘅位置咧又係歪咗嘅，兩個係唔相對嘅，咁所以我佩戴咗之後兩個中線係唔對嘅。 哇，咁嘅设计嚟讲直情系死症啦，系咪啊？所以搞到咧，我对佢嘅设计完全系失晒望。咁我亦都抌咗好长时间一排冇用过，直至真系复货咯。我觉得真系需要一把风扇去安装落去个口罩度。曾经上网去揾一啲 CPU 用嘅风扇啦，但系如果咁咧就要搞好多嘢啦。啊，卒之我灵机一触，就将成套攞翻出嚟。 大家又跟开我嘅频道，都知道卡洛斯太太咧就好叻车布口罩嘅。於是我就問太太求其攞咗幾個，而拆開咗玻璃口罩嘅配件攞晒出嚟用。至於佢原來嘅布口罩，我就覺得冇用啦。點樣將佢嘅滤片配合布口罩嚟用呢？我心中有數。用铰剪剪翻兩個差不多大細嘅窿，咁啊照安裝佢啲配件。當然呢個只係一個試驗。 所以嗰兩個窿咧就剪得唔係幾靚噶啦，但係我呢個布口罩咧性材夠大，可以容納晒成塊濾片就唔會突出嚟，而且兩個窿咧係我自己操刀嘅，所以中心點絲毫不差，咁樣戴上面就一定唔會歪咯。至於原來好嘅設計咧，就應該要保留嘅。一個口罩咧，嗰兩條帶咧唔夠長咯，好多時咧就會箍到隻耳仔痛，太長咧又會鬆。 所以一個口罩嘅大箍咧就唔少得噶，但為咗更有個人嘅風格咧，我就專登為自己設計咗個 Carlos 嘅口罩大箍，咁啱得咁巧，個大街 C 同埋個大街 S 咧都有個缺口，啱啱咧就可以用嚟扣住咧口罩嘅左右兩條帶，調好咗大小同埋方位之後咧，我就用 3D printer 將佢打印出嚟。 就唔需要印好厚嘅啫，薄薄地一点五 mm 就可以啦。C 字就扣住左边，S 就扣住右边。你话系咪 fit 晒先？好啦，跟住就装翻把风扇落去，哇，开着佢呼呼声。呢个第一个模 Up 咧，我系有带过出街用嘅，我亦都喺呢个 Facebook 咧有同大家分享。咁喺嗰阵时咧，我已经系将呢个出嚟密封咗啦，所以好多朋友问我，喂。 你唔怕誒翻學誒有出氣閥唔得咩？咁樣誒會俾人話係自私口罩咩？喺第一次帶出街嗰陣候，我已經用膠水咧將個出氣阀封咗啦。主要原因係出氣阀咧，為豬嘴嚟講就非常緊要嘅，因為豬嘴咧係密封啊嘛，冇出氣阀，我講過即係自殺咯。咁但係呢個係布口罩嚟噶嘛，基本上嘅設計就係布口罩加上個 filter，咁所以其實冇咗出氣阀咧，你係一樣可以噴到氣出嚟。 加咗風扇之後，開咗風扇帶出街咧，我覺得係非常之爽。於是咧，我又進行 design cycle 嘅下一步啦，就去改良呢個口罩啦。要點樣改良法？我相信大家都諗到啦。頭先我哋咪講過個窿切得唔好嘛？因為我用教剪剪咁披晒口一定唔得啦，係咪？咁其實好簡單啫嘛，度好尺寸，將佢喺電腦畫出嚟，再用呢塞 cutter 去切割。 只要量度同埋计算得准啊，你切割出全无瑕疵嘅两个窿，又有得几难呢？大家可以绝对比较下，用铰剪剪出嚟嘅效果，同埋用激光切割出嚟嘅效果，相差有几远呢？而且用激光咧，仲可以大量切割，每个系一模一样。今次咧，我用咗一个黑色嘅防水布布口罩，安装咗之后检测一下，发觉个口罩嘅中心咧对得非常之准啦。 安装埋个卡洛手口罩带箍咧，就可以带出街啦！呢个改装成功咗之后咧，我之前买落嘅滤片套装就可以用得翻晒，完全唔使浪费啦。正如我喺节目开始所讲啦，呢个并唔系一个完全嘅 D I Y 制作，更加唔系咩伟大嘅发明。可能喺呢个 project 上高咧，我太太所用嘅 D I Y 能力仲多过卡洛斯。但系如果大家有留心咧，都发觉咧。 整個改造過程咧，其實都係一個 design cycle 嚟嘅。我希望利用今次嘅分享咧，同大家解釋到一啲冇用嘅嘢咧，如果經過我哋深思熟慮嘅去改造啦，真係腐朽都會化神奇嘅。希望今日嘅節目幫到大家啦。如果覺得卡洛斯嘅節目幫到你嘅，記得加 Like 同埋評語啊！